ちゃんとしようとしてるのにできない僕はダメなのかな一生懸命子育てしつけをしてるのにうまくいかないどうしたらいいの大人になった時周りとうまくやっていけるのかしら 翔太、起きなさい。起きなさい。もう、毎日毎日。わかってるよ。もう、起きなさい。うん。うん、翔太、もう、早くしなさい。準備できたのえっと、今日の時間割は、算数、国語、音楽。今日って、 縦笛いるんだったっけあ翔太んなんで漫画読んでんの遅刻するでしょ大輝はもう行ったわよ早くしなさい今出ようとしてたところだよ忘れ物ないあ 忘れ物漫画持ってきちゃダメなんだよ母さんが入れたんだよ困っちゃうよまた母さんのせいにして <laughs> 練習問題始めるぞよーいスタート1問目の答えは52翔太2問目は84翔太3問目翔太静かにうん 貸してねちゃんと返してよまたなんだからもういいか繰り上がりに注意だぞこれってなんか人の顔みたい何書いてんの翔太ほら 今算数の時間だぞあなんでいつもこうなっちゃうのかなどうして他の子とこんなに違うんだろうみんな宿題忘れないようにな起立レイバイバイバイバイあ片手話で今度は行こうぜ ぞ本当だ翔太なんだよ順番だぞいいじゃんちょっと危ないでしょほら見て見てもう一回見せてあげるよ勝手なこと言うなよいい加減にしろよほら早いだろ何よ翔太もう最悪まただよあいつほんといつも自分勝手だよな帰ろ帰ろうちでゲームしようぜ あれみんな帰っちゃうのまたやっちゃった。一緒に遊びたかったのに。なんでみんなとうまく遊べないんだろう。いつか、周りとうまくやっていけるようになるのかしら。ただいま。翔太、宿題は連絡帳出しなさい。いいよ。 あれないや。また忘れたの。酸素のドリルはえっと。ちょっとこれ、ユミちゃんの消しゴムでしょどうして翔太が持ってるのあれどうしてこんなところにあるんだろうあ、返すの忘れたんだ。また誤解されるでしょう。ちゃんと明日返しなさいよ。 お母さん、僕宿題終わったよ。ご飯まだお腹空いちゃった。ごめんね。すぐ準備するから。はあ、翔太先に食べるわよ。早くしなさい。もう、毎回毎回、いつまでテレビ見てるのなんで先に食べてるの 翔太がずっとテレビ見てるからだろう。おい、翔太お前のしつけどうなってるんだ兄ちゃん、ハンバーグ食べちゃうよ。なんでテレビ見るの早くご飯食べなさいなんでテレビ消すんだよなんでいつもいつもこうなんだ、 <sighs> なんで僕ばっかり いつも叱られてばかりなんだろう二人とも同じように育ててきたのにどうしてこんなに違うのどうしたらいいのさすがに祝日は人が多いわねあおい翔太どこ行くんだ危ないわねすいません翔太すいません待ちなさい待ちなさい 体親は何してるのよ、何やってんだ、何してんの翔太落ちたらどうすんのあ本当だどうして気づかなかったのかな本当にママのしつけが悪いの いつも乱暴で自分勝手というわけではないんです明るくて元気ですごく集中して頑張る時や優しいところもあるのにこの子のいいところを生かしてあげたい誰もが生まれてきてよかったと思えるように正しい理解と対応が必要です子どもたちの未来のために 温かく見守ってほしいのです